वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा तो चले जी आज की वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेली रूटीन का चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन उसकी डिसेबल हो चुकी है उसकी रीज़न है उसकी रीज़न अभी मैंने आपसे डिस्कस करनी है और नेक्स्ट टाइम अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने इन चीज़ों से बचना है देखिए दोस्तों हमारे घर में कई मोबाइल्स होते हैं हम जैसे अपने यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे घर के जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं उनमें हम बार बार वीडियोज को देखते हैं उन वीडियोज को जो बार बार हमारी वीडियोज होती है हमारे मोबाइल में उन वीडियोज को जो हम देख रहे होते हैं उनको बोलते हैं इनवेलिड क्लिक्स अब उन्हीं जो डेली रूटीन में जो हमारी जो बहन है उनके साथ यही प्रॉब्लम हुआ उनके चैनल के साथ उनके जो घर के जो अपने मोबाइल थे जैसे अपने बेटे का बच्चों का चाचे का मामे का ताए का जो मोबाइल्स थे अब वो जैसे वीडियो अपलोड करते थे वो सारे उनको बार बार उनकी वीडियो को देखते थे अब बार बार वीडियो को देखने से इनवैलिड क्लिक्स में वो चीज़ कंटिन्यू होती है और उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो समटाइम मैं अपने भाई के मोबाइल में अपलोड कर लेता हूँ उसका नेट ले शेयर करके अपलोड कर लेता हूँ या कज़न के मोबाइल के अंदर या घर में दो तीन और मोबाइल है वहां का इंटरनेट यूज़ किया मोबाइल थ्रेटरिंग के थ्रू यूज़ किया उसके बाद वीडियो अपलोड कर ली अब यूट्यूब बेसिकली पूरा एक सिस्टम है अब हमारी लोकेशन हर चीज़ वो चेक कर रहे होते हैं अब जैसे एक दफ़ा मैंने दूसरे मोबाइल का नेट यूज़ किया अब मैं उस मोबाइल के अंदर जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है तो उस मोबाइल में अगर मैं वीडियो देखूंगा जितनी दफ़ा वो इनवैलिड क्लिक्स कंटिन्यू हो गए अब जब इनवैलिड क्लिक्स आएंगे तो ये यूट्यूब की वॉयलेशन होती है जब यूट्यूब की हम वॉयलेशन करते हैं तो हमारी जो मोनिटाइजेशन होती है डिसेबल कर देते हैं हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है और जब हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है तो हमारी अर्निंग रुक जाती है अब डेली रूटीन बहुत बड़ा हमारा चैनल है तकरीबन साढ़े तीन लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर्स हैं अब उनको परेशानी है तो अब मेरा आपको यही सुजेशन है और मैं दुआ करता हूं कि इनशाला उनका channel within one month के अंदर इनशाला रिकवर हो जाएगा यूट्यूब ने मेल उनको भेजा है तो आपने भी अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने मोबाइल की वीडियो अपने ही मोबाइल के अंदर अपलोड करें किसी और मोबाइल से इंटरनेट ना लें और आप अपनी वीडियोस को अपने मोबाइल में या घर के जो मोबाइल्स हैं उनमें बिल्कुल मत देखें अगर आप देखेंगे तो आपकी मोनिटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम होगा यही वाक्य डेली रूटीन के साथ हुआ और जो अबरार है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा फ्रेंड है उनका भी बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे घर से तकरीबन पच्चीस से तीस किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर लोथरा के अंदर एक गाँव है वहां पे वो लोग रहते हैं तो इनशाला जब भी मेरी मुलाकात उनसे होगी तो उनसे मैं डिस्कस करूंगा दोबारा इन चीज़ों को इनशाला गपशप भी करेंगे तो मेरा आपसे यही मैसेज था कि आप यूट्यूबर होने के नाते कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और जितना हम ओनेस्टली तरीके से यूट्यूब के अंदर काम करेंगे यूट्यूब हमारी भी हेल्प करता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी अगर वीडियो आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ ही जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद